я добавлю. Надеюсь, что у вас, а, несмотря на то, что да, вы представляете, скажем, разные партии, разные мировоззрения, есть общая, общая цель а, и общее представление о том, как выборы в Санкт-Петербурге проводить очень достойно, достойно этого города, э, чтобы очень сложные, очень зрелый избиратель Санкт-Петербурга ощущал полное доверие и к вашей работе, и к итогам, и к итогам любых выборов на любом уровне, которые будут проходить в городе Санкт-Петербург. Вот мое единственное пожелание. Еще раз хочу сказать, что надеюсь а, на полное взаимопонимание в нашей с вами совместной, такой непростой, но очень интересной и очень благодарной работе. А, благодарной, если мы ее делаем с чистой совестью, с чистыми помыслами, и э, если наше стремление направлено на то, чтобы, ну, скажем, укреплять доверие, укрепляя доверие к выбору, мы укрепляем страну. Вот и все. Поэтому вперед! Спасибо, Александр. На, на заседание приглашен об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам на избрание заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Шестой. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по выборам секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Седьмой. Об избрании секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Прошу голосовать. Голосование открыто. Решение принимается простым большинством голосов. Кто за данную повестку заседании счетной Stanno in questa parte. Уважаемые коллеги, я на прошедшем заседании избирательной комиссии очень подробно а, высказывала свою позицию аргументу в пользу Виктора Николаевича Банкевича. И я считаю, что действительно за тот не короткий небольшой срок, а, который он возглавлял эту комиссию, практически столько, столько же, немножко поменьше, чем я, как председатель страны избирательной комиссии, а, я довольно подробно вникла во все сложности, которые были в Санкт-Петербурге, во все э, такое непростое наследие, в виде очень, скажем, сложной ситуации с, с рядом территориальных комиссий, участковых комиссий. И хочу сказать, что он очень достойно прошел все эти сложности, подводные камни, все проблемы, которые совместные у нас были типичные, которые были в Санкт-Петербурге. Очень достойно, а, очень деликатно. Надо отдать должное, что человек он очень тактичный, деликатный, негромкий, но с другой стороны а, очень последовательно а, на всем протяжении этого небольшого периода последовательно шел к одной цели – вывести на новый качественный уровень систему избирательную систему, такая, что ему есть на кого опираться, что чувство локтя будет, что он сумеет создать э, коллектив единомышленников, еще раз повторю, независимо от политических взглядов, мировоззренческих расхождений, коллектив единомышленников, который будет спаян одной целью. Одной целью проводить выборы достойно, я бы сказала, достоверно, на высоком качественном уровне, достойным города Санкт-Петербурга. Я в этом не сомневаюсь, поэтому а, э, скажу с большим уважением и надеждой, и уверенностью в том, что он достойно выполнить свое, э, свое предназначение как председатель комиссии, э, предлагаю Виктору Николаевичу Панкевичу. the agreement надеюсь, все смотрели, что ничего мы туда лишнего не Ленина или Аглашенко. Это мы все. От костей до людей за Виктора Николаевича единогласно. Сейчас подтвердим. Было изготовлено 16 бюллетеней, 3 чистые, не заполненные. Можно я их погашу путем разрывания? Ah. Butler. Число голосов поданных против Панкевича Виктора Николаевича – ноль избранием председателя. А, я вот пока вы проводили все эти процедуры, я тут небольшое такое социологическое сделала исследование и по составу комиссии. Вот посмотрела, у вас заметная молодилась комиссия. Скажем, если в прошлом составе комиссии средний возраст был 54 года, то сейчас 46. И у вас абсолютное гендерное равенство сейчас. 50 на 50. То есть Э, ну, просто на самом высшем уровне. А вот, ну что, э, я хочу еще раз просто пожелать успехов, пожелать находить всегда взаимопонимание, даже по самым острым проблемам, находить э, консенсус, наверное, да, тогда, когда очень непросто бывает. Ну, в общем, желаю вам успехов. Да. Спасибо. Поздравляю вас, Виктор Николаевич, с удалить через цифры профессионально подготовленные люди у нас еще раз спасибо за оказанное внимание. Продолжим работу. Я, с вашего позволения, покину вас тогда. Еще раз хочу спасибо. пожелать успехов да, вам. Спасибо. Сейчас уже вы берите брат руки. Да. Надеюсь, что вас пригласят партиями, со всеми общественными организациями, наблюдателями, потому что когда с чистой помыслами, скрывать нечего, мы для всех открыты, я думаю, что и комиссия будет открыта, для всех тех, кто заинтересован в том, чтобы я надеюсь, продолжите хорошую, хорошую э, традицию, инициативу. Благодаря вашему прежнему составу комиссии, вашей инициативе сейчас мы покупаем этот QR-код, так называемый, да, я надеюсь, что мы не просто слепо будем исполнять закон, но мы будем вместе с вами анализировать, мы федеральное законодательство вместе с вами, вы свое, и будем носить тоже, несмотря на то, что мы не обладаем правом законодательной инициативы, какие-то свои предложения на основе работы, анализ законодательства для его совершенствования и улучшения. Поэтому успехов вам и разрешите покинуть ваше собрание. Спасибо. Thank you. Good. Э, э, перерыв э, и небольшой перерыв. Потом мы все отложим. членов комиссии изучения предложения по форме текста бюллетеня для тайного голосования по выборам заместителей совета комиссии. Я прошу голосовать кто за то, чтобы утвердить форму текста бюллетеня для тайного голосования. Прошу, кто за? Кто против? Воздержался. Единогласно решение. Да, для изготовления

Я тут каждого. За. За. Exato. Единогласно решение принято. Небольшой перерыв для исключение предложений нужен проект лестниц. Тогда предлагаю голосовать. Кто за данный проект решения, прошу голосовать кто за. Единогласно. Против воздержавшихся Решение принято. Поздравляю вас. Переходим к избранию секретаря комиссии. Также душно. счетной комиссии с каскадкой заберутся. should be doctor. 是啊。是啊。 За. За. Первый раз на моей памяти председатель, заместитель, секретарь, единоличный голосов свободна против Гановой Марины Александровны ноль. Таких возмещения предложения у нас исчерпано. Спасибо за работу. Да, да. Просьба Обязательно.